سماح عبد الكريم من قرية ثبرة آه، أنا بدي أحكي اليوم عن آه، آه، نتيجة اللقاءات والتدريبات اللي أخذناها من مركز وئام كثير استفدنا أشياء على الصعيد أنا من يعني أنا على الصعيد الشخص أول شيء بدي أحكي عن حالي وبعدين بحكي عن النساء اللي في قرية ثبرة كثير كثير اللقاءات صقلت في شخصياتنا نمت مهاراتنا إيه، خلتنا نشوف أشياء إحنا ما كانتش واضحة إلنا إيه، ادت آه، هاي اللقاءات انه انه اخذنا قرار انه نحاول التغيير لو بشيء بسيط بس حاولنا وراح نحاول نضلنا نحاول انه نغير لو شيء بسيط من اجلنا ومن اجل اولادنا في المستقبل إيه، كانت النساء في هاي القريه يعني آه، نساء بسيطات آه، عاديات آه، ما كاننش يعني يهتمين بأمور ثانية إلا بيوتهن فلما صارت اللقاءات حبينا نسوي أشياء كثير سوينا جمعية للجمعية نسوية عشان نقوي مهاراتنا الشخصية ونتعرف على مجتمعنا ونبني نفسنا بنفسنا